देखिए जो टॉपिक है आज के जो टॉपिक हम लोग का है ना कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन हमें एक कैलकुलेशन करना है कि how to calculate income tax financial year 2021 to 22 versus 2020 to 21 ठीक है तो हम लोग को क्या करनी है कि एक्सेल में एग्जांपल लेके एक्सेल में कैलकुलेशन करेंगे किस प्रकार से एक्सेल में करेंगे अगर मान चलिए गुड मॉर्निंग कौन एक्सेल में अगर मान चले किसी प्रकार से अगर कैलकुलेशन करनी होगी तो जान रहे एक्सेल बहुत काफी इजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूले को यूज करते हैं और जैसे हम अमाउंट डालेंगे ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन करता है ठीक है ना ज्यादा दिक्कत नहीं होता अगर कॉपी पेन उठाइएगा तो कैलकुलेशन करने में कहीं गलती कर सकते हैं आप तो इस प्रकार से करेंगे तो कहीं हमें नहीं लगता है कि फिर कहीं मिस्टेक हो सकता है इस प्रकार से ठीक है ना तो अब हम लोग जो पिछले जो क्लास में था दो क्लास हम लोग लिए थे इनकम टैक्स कैलकुलेशन का कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन क्या है कितने मेन इंपॉर्टेंस उसका पॉइंट्स था कि किसको ऐड किया जाएगा किसको ऐड नहीं किया जाएगा ठीक है ना और तो किस प्रकार से हम लोग ग्रोस टैक्सेबल इनकम निकालेंगे कैसे पता चलेगा नेट टैक्सेबल इनकम क्या हुआ है तो इस प्रकार से पूरे काफी पॉइंट्स हमने देखे हैं ठीक है ना कहाँ कहाँ किस पे छूट मिलता है क्या नहीं मिलता है ए टू जेड हम लोग पॉइंट समझ चुके हैं आपको एक स्टडी एक एग्जाम्पल भी लिए थे और जिसका हमने एग्जाम्पल लिए थे कि उसमें पंद्रह लाख का उसका मतलब इनकम हो रहा था उसका अर्निंग्स फिफ्टीन लाख था कुछ उसने इन्वेस्ट किया था अलग अलग पैसे अलग और कहीं अदर सोर्स से भी उसका इनकम था जिसको लेस कर लिया गया था डायरेक्ट चार लाख रुपए और फिर कुछ उन्होंने एनपीएस वगैरह में पीपीए पीपीएफ में कुछ इन्वेस्ट किया गया था अमाउंट इंश्योरेंस में जो जान ही रहे हैं कि ये सब का पैसे जो होता है ना कि इस पर टैक्स नहीं लगता है तो इसको भी लेस कर लिया गया है ना लेस करने के बाद जो अमाउंट बचा उसको हम लोग क्या कि कोल टैक्स लेव के अनुसार हम लोग पता किए कि कितना वो फाइनली अमाउंट बना ठीक है ना फाइनली अमाउंट देखे और उसमें से हम लोग शेष वगैरह मतलब एक मुझे एक एक स्टेप बाई स्टेप हमने कर समझाया है ठीक है ना तो जो अगर मान चले कल जो नहीं समझे ना वो समझ लेंगे वीडियो देखकर वीडियो में है तो वहां समझ सकते हैं ठीक है लेकिन आज हम जो बताएंगे एक्सेल में करके एक्सेल में भी ये कल वाला वीडियो देखे स्टेप पूरा सीख जाएंगे और ये इस वीडियो में देखे और जो आपका एक्सेल में काम कर रहे हैं एक्सेल में इस प्रकार से काम कर सकते हैं क्लियर ना अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि इनकम दूसरे में इन्वेस्टमेंट लिखे हैं और यहाँ पे टीडीएस लिखे हैं ठीक है अब आपको बतानी होगी कि आपका टोटल इनकम कितना है अर्निंग कितना हुआ है ठीक है ना जितना भी आपका इनकम होगा उसके अनुसार आपको पता करना देखनी होगी कि अलग अलग तरीके से होता है ना कि आपका टोटल फाइन हमारा इनकम इतना हुआ इन्वेस्टमेंट इतना हुआ अब जितना इन्वेस्टमेंट कर लिया गया वो देखनी है कि जिस पे छूट मिलेगा उसको आप जान रहे हैं कि लेस भी कर लिया जाता है ठीक है ना उसको अमाउंट को रिड्यूस कर लेते हैं रिड्यूस करने के बाद जो बचती है अमाउंट उस अमाउंट की फिर हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं ठीक है अब आप लोग को पता होगा कि क्योंकि हम लोग टैक्स लैब पढ़ चुके हैं ना पहले जो टैक्स लैब पढ़े हुए थे उसमें आपको पता होगा कि किस प्रकार से हम लोग का क्या क्या अमाउंट ठीक है ना किस प्रकार से ठीक है अब देखिए यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है स्लैब दिया हुआ है फाइव परसेंट का यहाँ पे टेन परसेंट का ये फिफ्टीन परसेंट है twenty percent twenty five percent thirty percent thirty percent सब ये एवब नहीं है अमाउंट ठीक है ना यही अब ओल्ड में क्या था आप जान रहे थे ना कि किस अमाउंट पे कितने अमाउंट पे क्या क्या किस प्रकार से छूट होता था तो एक हमने इधर बता देते हैं कि किस यहाँ से स्लैब पे ठीक है ना एक अमाउंट को हम तय कर लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं अगर जैसे आपको अगर हो सके तो आप लोग क्या कीजिए नोट्स अगर लिए होंगे तो नोट्स के अनुसार वो निकाल लीजिए अपना स्लैब जो स्लैब रेट पढ़ाया था स्लैब रेट को निकाल लीजिए और वहां पर नीम और वर्ल्ड दोनों लिखा हुआ है ठीक है ना नीम और वर्ल्ड के अनुसार आप देखिए क्या किस प्रकार से ठीक है अब देखिए यहाँ से जो फाइव परसेंट से स्टार्ट होता है एक फाइव परसेंट उसके ऊपर जस्ट हम करते हैं तो अगर जान है ना पहले वाला जो है टू पॉइंट मतलब zero two two point five lakh यानी मान चलिए यहाँ से जीरो से लेकर इनकम अगर 2.5 लाख तक का आपका इनकम होता है तो उसमें आप जान रहे हैं पहले से कि ये जोड़ना है फॉर एग्जाम्पल एक मिनट ये मंथली की ये हमने स्लैब स्लैब से ही है ठीक है स्लैब रेट और इधर ये रेट है ठीक है ना ये ओल्ड ये यहाँ पर चलिए ओल्ड कर लेते हैं और ये न्यू रेट ठीक है ना न्यू रेट ये न्यू रेट है अब देखिए यहाँ से अगर जीरो जीरो से लेकर 2.5 लाख तक किसी का अगर इनकम होता है तो आप जान रहे हैं कि पहले जो रेट है ठीक है ना ओल्ड रेट में क्या लगता है पता है आप लोगों को कि क्या रेट लगता है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे छूट तो मिलता है किसी को कोई एक भी रुपए पेमेंट नहीं करना होता है न्यू स्लैब हो या फिर ओल्ड स्लैब हो यानी कि जीरो परसेंट के अनुसार उसको तय करनी पड़ती है ना और ये जब जीरो परसेंट होता है तो जीरो परसेंट जान रहे ना कि ये भी यानी कि दोनों न्यू में और ओल्ड में दोनों में जीरो जीरो परसेंट अगर वही बोला जाता है 2.5 लाख से लेकर अगर मान चलिए 5 लाख तक आपका इनकम हो रहा है तो आप जान रहे हैं कि ओल्ड टैक्स लेव के अनुसार जो ढाई लाख होता है अमाउंट उस ढाई लाख के फाइव परसेंट के अनुसार लगता है ठीक है और जो न्यू टैक्स लेव है इसमें भी उसी रेट लगेगा जो फाइव परसेंट लगता था ना वही फाइव परसेंट यहाँ भी लगेगा क्लियर अब वही क्या है कि जैसे कि यहाँ से फाइव से यहाँ पे पहले पांच से लेकर दस चला जाता था ओल्ड में बता रहे हैं फाइव लाख से लेकर टेन लाख लेकिन हम अब जो न्यू है ना न्यू में 7.5 लाख की है ठीक है ना 7.5 लाख ठीक है ना पांच से साढ़े सात लाख यानी ढाई लाख हुआ ढाई लाख पे टेन परसेंट सॉरी ये जो पहले लगता था ना डायरेक्ट ट्वेंटी परसेंट हो जाता था ट्वेंटी परसेंट आप देख सकते हैं ठीक है जो टैक्स स्लैब दिए हुए हैं उस नोट्स को आप निकाल कर देख सकते हैं कि ट्वेंटी परसेंट है ठीक है ना ओल्ड वाले में न्यू वाले में देखिएगा तो ये टेन परसेंट है ठीक है ना टेन परसेंट है उसी प्रकार से अगर सेवन पॉइंट फाइव से लेकर सेवन पॉइंट फाइव लाख से लेकर अगर आपका अमाउंट जाता है दस लाख तक जाता है तो पहले ये ट्वेंटी परसेंट ही लगता था ठीक है ना क्योंकि पांच से लेकर दस लाख पे जो लगता था अमाउंट वो ट्वेंटी परसेंट होता था ओल्ड वाले में जो न्यू वाले में है तो न्यू वाले में आपको पता होगा कि फिफ्टीन परसेंट ठीक है ना फिफ्टीन परसेंट और उसके बाद जैसे कि दस से लेकर दस लाख से लेकर अगर बारह point twelve point five lakh तक का किसी का इनकम हो रहा है तो पहले क्या लगता था डायरेक्ट थर्टी परसेंट है ना अब जो नीव है नीव में थर्टी परसेंट नहीं बल्कि कितना लग रहा है ट्वेंटी परसेंट लगता है क्लियर ना और टेन लाख से अब देखिए यहाँ पे टेन लाख से लेकर ट्वेल्व पॉइंट फाइव लाख है अब यहाँ पे ट्वेल्व पॉइंट फाइव लाख से लेकर ठीक है ना आगे बढ़ जाएगा यानी कितने लाख तक फिफ्टीन लाख तक पंद्रह लाख तक पहले क्या लगता था इस पे थर्टी परसेंट ही लगता था ठीक ना थर्टी परसेंट ही लगता था क्योंकि बोला जाता था कि दस लाख से जितनी भी आपका इनकम मतलब दस लाख से इनकम जो है ना टर्नओवर अगर ज्यादा हो रहा होगा तो उस पर थर्टी परसेंट ही आपको लगता था ठीक है और लेकिन ओल्ड वाले में क्या है ना सॉरी न्यू वाले में क्या है कि वह डायरेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंट है अगर यही पंद्रह लाख से लेकर अगर पंद्रह लाख है अगर पंद्रह लाख से एबव आपका इनकम होता है पंद्रह लाख से अगर एबव इनकम होता है तो आप समझिए कि यहाँ पे ये तो थर्टी पहले वाले तो लगता ही था पुराने वाले अब नए वाले भी या जाएगा तो थर्टी परसेंट ही लगेगा ठीक है ना ये तो मान चलिए ये जो था टैक्स लेव था ये ठीक है ना ये ओल्ड और न्यू के अनुसार ये टैक्स लेव था ठीक है तो न्यू और ओल्ड ये टैक्स लेव है जिसके अनुसार और इसके साथ साथ आप जानते हैं ना इसके साथ ही साथ क्या लगता है ये सरचार्ज भी लगता है आपका है ना पता कि इस पे क्या होता है कि सरचार्ज भी लगता है सरचार्ज सरचार्ज रेट लगता है सर हाँ, पहले सरचार्ज को देखते हैं सरचार्ज अगर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ठीक है उसके बाद सेस को तो पहले हम क्या करेंगे सरचार्ज को देखेंगे अगर जिसका पचास लाख से इनकम होगा तो पहले सरचार्ज को निकालेंगे अगर सरचार्ज का रेट आप जान रहे हैं कि अगर उसका पचास लाख से जैसे ऊपर इनकम जा रहा है उसका तो दस परसेंट का होता है जान रहे ना अगर उसका एक करोड़ से ऊपर चला जाता है ना वही रेट क्या हो जाता है पहले भी देखिए पहले भी यही रेट था अभी भी यही रेट है ठीक है ना पुराने भी अभी भी अगर वही उसका अगर एक आ, मतलब 50 लाख से ऊपर हम बोले हैं कि 10 परसेंट है अगर एक करोड़ से ऊपर उसका इनकम हो रहा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा 15 परसेंटेज हो जाएगा ठीक है ना 15 परसेंट क्लियर ओल्ड वाला भी न्यू वाला में दोनों वही था अब इसको अगर मान के मिल रहा होगा तो उसके बाद ये सेस का जो अमाउंट है ना सेस लगता है ठीक है सेस कितने परसेंट तो पहले भी फोर परसेंट लगता था ये फोर परसेंट और अभी भी ये फोर परसेंट ही लगता है क्लियर ना तो इस प्रकार से हम करने के बाद फिर टैक्सेबल टोटल अमाउंट निकालते हैं जो अमाउंट पेमेंट करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ बना के रखे हैं बतानी होगी कि आपका इनकम कितनी है और इन्वेस्टमेंट कितना आपका हुआ है ठीक है ना और आपका इनकम कितनी है और इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके अनुसार हम लोग को क्या कर सकते हैं कुछ पता कर सकते हैं और यहाँ पे जो हमने दिए हैं इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड टैक्स स्लैब है न्यू स्लैब है अब आपको बतानी है कि आपका इनकम कितना हुआ फॉर एग्जाम्पल कि एक फॉर एग्जाम्पल कोई नेम ले लेते हैं हम राहुल मोहन कुछ भी ले लेते हैं ठीक है ना चलिए ले लेते हैं राहुल है और जिसका एज बता रहे हैं कि 35 इयर्स 35 इयर्स है क्लियर 35 इयर्स का है वो और मान चले उसका जो टर्नओवर इनकम इनकम देख रहे हैं कि जो इनकम है ना उसका इनकम और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इस प्रकार से आपको पता रहेगा क्वेश्चन में कि राहुल तू जान रहे कि पर्सन है उतने साल का है और उसका जो इनकम है मान चलिए कि उसका 25 लाख का इनकम हो रहा है ठीक है ना 25 लाख का ठीक है 25 लाख का इनकम हो रहा है और जो इसका इन्वेस्टमेंट है ना जो इसका इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल की 2.5 लाख कर दिया है 2.5 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिया अपना अमाउंट ठीक है ना 2.5 लाख एक मिनट दो लाख पचास हजार कर उसका इन्वेस्टमेंट हो गया है ठीक है और अदर सोर्स से अगर देखा जाएगा कि अगर जैसे कि कुछ डिडक्शन भी होता है यहाँ पर लिख देते हैं कुछ इन्वेस्ट किया है और डिडक्शन देखा जाएगा डिडक्शन जैसे कि ये तो डिडक्ट किया ही जाएगा लेकिन और अलग से होता है जिसमें सेक्शन एटी सी वगैरह लगता है ना तो जैसे अदर सोर्स अदर सोर्स लिख देते हैं अदर सोर्स से भी उसका इनकम हो सकता है तो अदर सोर्स से जो उसका इनकम होगा उसको हम लिख लेते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर से इस प्रकार से कुछ इनकम होता है तो इस प्रकार से ले लेते हैं कि उसका एक लाख का इनकम है ठीक है अब ये देखिए फाइनली अमाउंट हमें बतानी है कि टोटल उसका इनकम कितनी है ठीक है अब बतानी है तो देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना इन्वेस्टमेंट अगर राहुल का हम निकालना चाहते हैं नए वाले ओल्ड के अनुसार दोनों हम निकालना चाहेंगे ठीक है ना <clears throat> नए वाले जो है और ओल्ड के अनुसार दोनों अब देखिए टोटल उसका इनकम देखा जा रहा है कि इनकम कितना हुआ है इनकम तो यहाँ पर हम इक्वल से लेकर इस इनकम को लेकर आ जाते हैं क्लियर ना पच्चीस लाख का जो इनकम हो रहा है पच्चीस लाख को हमने लेकर आ गए और न्यू स्लैब के अनुसार भी हम इक्वल लेकर उसी अमाउंट को लेकर आएंगे दोनों को हमें कंपेयर करके देखनी है इसमें कितना अमाउंट को पेमेंट किया जाएगा अब उसने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट अब देखिए इसने <clears throat> इस, मतलब इन्वेस्ट किया है इसने अमाउंट ठीक है ना इतना ही किया है नए फॉर एग्जाम्पल कि नए और ओल्ड दोनों साथ ही लेकर चल रहे हैं हम ये फाइनेंशियल ईयर समझिए कि ये ये बीस इक्कीस वाला है और ये जो है इक्कीस बाईस वाला क्लियर ना अब इस प्रकार से हमने दोनों का हमने डाल लिया अगर अदर सोर्स से जो इनकम है ना तो वो जान रहे ना कि उसमें से अदर सोर्स वाला इनकम है तो आपको देखनी है कि प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा ठीक है ना उसको आप प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे अगर मान चले कि आपको लग रहा है कि नहीं ये इस पे आपको इनकम लगेगा तो हम यहाँ से प्लस कर लेंगे इसको नहीं तो इसको अलग है तो अलग नहीं तो अगर बोल दिया जाएगा इंक्लूड है इसी में जो 25 लाख अमाउंट है 25 लाख में इंक्लूड है एग्रीकल्चर इनकम भी तो उसको हम क्या कर लेंगे लेस कर लेंगे यहाँ से माइनस लगाकर इस अमाउंट को जैसे करेंगे ये माइनस हो जाएगा ठीक है ना अगर मान चले कि आपको नहीं लग रहा होगा कि नहीं इसको एड करना चाहिए अलग अदर सोर्स से अगर कोई इनकम दिया होगा तो उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर लेंगे सॉरी यहाँ पे जैसे आप क्या करते हैं कि प्लस का साइन देते हैं ठीक है और यहाँ पे एड कर लेगा ठीक है छब्बीस लाख हो गया तो इस प्रकार से इस बात को आपको ध्यान देनी पड़ेगी ठीक है ना मतलब किसको माइनस किया जाएगा कहां पे लेस किया जाएगा उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं अब इतना कर लिया टैक्सेबल हमें इनकम निकालनी है कि टैक्सेबल इनकम क्या होगा तो अब बताइए कि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसपे उसको छूट मिलेगा जैसे पीपीएफ में जो कंट्रीब्यूट किया होगा पीपीएफ में ईपीएफ e में ठीक है इस प्रकार से कुछ अमाउंटेड है और ये अदर सोर्स इनकम के मतलब इसमें आपका अलाउंसेज वगैरह भी शामिल हो सकता है जिसपे आपको छूट मिलती है क्लियर पहले पढ़े ना कितने तरीके से आपको छूट मिल सक मिलता है कौन कौन अलाउंस है जिस पे टैक्स नहीं लगता है तो ध्यान में रखनी होगी ठीक है ना अभी यहाँ पे क्लियरिटी यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हुआ है अदर सोर्स को वो सारी चीज शामिल हो गया है जो अलाउंसेज एग्रीकल्चर ये सारी चीज शामिल हो चुका है इसमें ठीक है अब बताइए टैक्सेबल इनकम को कैसे निकालते आप डायरेक्ट डायरेक्ट माइनस कर लेंगे जो ये अमाउंट है इसमें से माइनस कर लेंगे इसको पता चल जाएगा कितना टैक्सेबल अमाउंट है कितने पे टैक्स को पेमेंट किया जाएगा ठीक है तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं फिर माइनस कर लेते हैं इसको हमें पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट है जिसपे हमें टैक्स को पेमेंट किया जाएगा क्लियर इन्वेस्ट किया है तो अगर इन्वेस्ट नहीं किया है यहाँ पे जैसे हम जीरो अमाउंट करते हैं ना देखिए दोनों के दोनों जीरो हो जाएगा यहाँ पे अगर मान चलिए जो अमाउंट डालेंगे दो लाख पचास हजार अगर इन्वेस्ट किया है दो लाख पचास हजार डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा आ रहा है ना इक्वल लेकर आए इसलिए क्लियर अब देखिए फाइव परसेंट के अनुसार जो स्लैब है फाइव परसेंट के अनुसार कितना इसको टैक्स देनी पड़ेगी क्लियर अब देखिए ओल्ड वाले पे ओल्ड वाले पे तो लगेगा ना आपको टैक्स यानी कि कितने ढाई लाख जो होता है ना उस ढाई लाख के फाइव परसेंट के मतलब जो ढाई लाख होता है ढाई लाख के इनकम में फाइव परसेंट लगेगा ठीक है ना आप ये ये वाला अमाउंट आप देख रहे हैं ना ये जो स्लैब हम बताएंगे जीरो से लेकर ढाई लाख तक जो भी इनकम होगा उस पर आपको टैक्स नहीं देनी पड़ेगी ढाई से लेकर पांच लाख होगा तो फाइव परसेंट देनी पड़ेगी तो आप देखिए कितना अमाउंट है आपको देखनी पड़ेगी कितने अमाउंट है किस अमाउंट पे आपको फाइव परसेंट के अनुसार वो टैक्स को देनी पड़ेगी ठीक है आप देख सकते हैं कि ढाई लाख है यहाँ पे ढाई लाख है ठीक है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि इक्वल लगाकर और इसमें से ढाई लाख ले लेनी है और बाकी को मैनेज कर देंगे ठीक है ना और क्या करनी है कि ढाई लाख इसमें मतलब दो लाख पचास हजार क्योंकि ये देखिए इसके अनुसार हम काम कर रहे हैं ठीक है ना ये इसके अनुसार हम काम कर रहे हैं इसे साइड में इसलिए लिखे हैं दो लाख पचास दो लाख पचास हजार ठीक है ना हो रहा है और दो लाख पचास हजार पे कितने परसेंट आपको निकालिए मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंट से तो आप देख सकते हैं कि जो फाइव परसेंट है इस फाइव परसेंट का टैक्स लेब लग रहा है ये फाइव परसेंट जो है फाइव परसेंट लग रहा है वर्ल्ड वाले निकाल रहे ना तो फाइव परसेंट कितना हो गया बारह हजार पांच सौ हो गया अब जो न्यू टैक्स लेब है न्यू टैक्स लेब भी उतना ही तो लगेगा ना यानी कि ढाई लाख ही हो रहा था ठीक है ना क्योंकि अब यहाँ से अनुसार देखिए ढाई मतलब ढाई से लेकर पांच लाख के बीच में कितने अमाउंट हुआ ढाई लाख ढाई लाख में कितने लगेगा फाइव लगेगा तो इक्वल करके और जो ढाई लाख का अमाउंट है ना उस ढाई लाख का अमाउंट को हम ले लेते हैं ठीक है ना दो लाख पचास हजार ले लेते हैं ठीक है इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से फाइव परसेंट से जो न्यू टैक्स स्लैब है उसके अनुसार ठीक है और परसेंट निकालिए ना परसेंट को हमें लगा देने होंगे क्लियर और एंटर कर देंगे पर, एक मिनट परसेंट तो पल्स लगा हुआ था यहां से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है और एंटर कर लेंगे ठीक है और दोनों का अमाउंट सेम हो गया अब उसके बीच में ये देखिए अगर यहाँ पे क्या है कि पांच लेकर साढ़े सात का बीच में रहेगा तो कितने लाख है फिर भी ढाई लाख है ना फिर भी कितने लाख है यहाँ पे ढाई लाख है और जो ढाई लाख है ढाई लाख पे ये गोल्ड के अनुसार ट्वेंटी परसेंट और नींद के अनुसार टेन परसेंट तो निकाल ले यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं ढाई लाख यानी दो लाख पचास हजार मल्टीप्लाई हम कर देंगे ठीक है ना और कितने से ये ट्वेंटी परसेंट से क्योंकि पहले ट्वेंटी परसेंट लगता था ट्वेंटी परसेंट अब इतने अमाउंट हो गया ठीक है और जो अब न्यू वाले टैक्स स्लैब के अनुसार हमें देखनी है इक्वल लगाकर ठीक है ना इक्वल लगाकर फिर वही टू पॉइंट फाइव लाख है दो लाख पचास हजार है समझ में नहीं आ रहा होगा तो बोलिएगा हम यहाँ समझा देंगे ठीक है ना अब देखिए दो लाख पचास हजार हमने यहाँ पे डाला क्योंकि इसके बीच में देख सकते हैं पांच और साढ़े सात लाख के बीच में कितने अमाउंट है दो लाख पचास हजार है ना उसी दो लाख पचास हजार का कितने परसेंट निकालना है टेन परसेंट निकालना है कितने अमाउंट हुआ अब मान चलिए कि स्लैब इसके अनुसार पंद्रह परसेंट का बात किया जाए तो पंद्रह परसेंट पे हमें निकालनी पड़ेगी और सब पे मतलब ढाई लाख लाख लाख चलते जा रहा है सब पे ढाई लाख जा रहा है ठीक है ना सब पे ढाई लाख जा रहा है तो अब मान लीजिए जो सब पे ढाई लाख जा रहा है इसी पे हम क्या कर लेते हैं ढाई लाख ढाई लाख अमाउंट तो वही लेकर आनी पड़ेगी यानी कि दो लाख इक्वल लगा लेते हैं दो लाख पचास हजार ठीक है ना दो लाख पचास हजार में मल्टीप्लाई हम कर देंगे कितने से और कितने परसेंट निकालिए ट्वेंटी परसेंट इसका निकालिए ट्वेंटी परसेंट इतना अमाउंट हो गया और इसका अमाउंट देखिए इक्वल लगाकर ये भी टू पॉइंट फाइव लाख है यानी कि दो लाख पचास हजार ठीक है और इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से फिफ्टीन परसेंट में फिफ्टीन परसेंट से ठीक है अब देखिए उसके बाद भी ट्वेंटी परसेंट इस पे लगेगा बोला जाए कि दस से अगर साढ़े बारह लाख के बीच में रहेगा तो ओल्ड के अनुसार थर्टी परसेंट और न्यू के अनुसार ट्वेंटी परसेंट तो दस और बारह के बीच में कितने लाख अमाउंट है दो लाख पचास हजार ना दो लाख पचास हजार यहाँ पे लिखेंगे क्लियर और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट से हम कर लेते हैं क्लियर यानी कितना हो गया ठीक है पचहत्तर हजार और अब न्यू वाले को निकालेंगे इक्वल दो लाख पचास हजार यहाँ पे अमाउंट है उसके बीच में है ना दो लाख पचास हजार दो लाख पचास हजार पे कितने परसेंट निकाली है तो देख सकते हैं कितने परसेंट लगता है न्यू के अनुसार ट्वेंटी परसेंट तो ये कितना हो गया पचास हजार क्लियर अब आगे जो 25 परसेंट इसके बीच में भी देखिए कितना इसका है अमाउंट कितने जा रहा है तो यानी कि देखिए यहाँ पे 12 से लेकर 15 के बीच में ढाई लाख है दो तो ढाई लाख यहाँ पे चलेगा ठीक है ढाई लाख दो लाख पचास हजार क्लियर दो लाख पचास हजार पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे कितने परसेंट से थर्टी परसेंट यानी वर्ल्ड वाले निकाल रहे इसलिए थर्टी परसेंट क्लियर तो इतना आ गया अब न्यू वाले उसी प्रकार से निकालेंगे इक्वल और ये भी ढाई लाख है दो लाख पचास हजार दो लाख पचास हजार डालकर ठीक है दो लाख पचास हजार डालकर मल्टीप्लाई हम कर देंगे कितने परसेंट से 25 परसेंट से क्लियर ये 25 परसेंट अब देखिए कितने आया अमाउंट अब आगे बोला जाएगा पंद्रह लाख से एब जितना भी अमाउंट होगा ना पंद्रह लाख से जितने अमाउंट एब होगा उस अमाउंट पे आपको देनी पड़ेगी थर्टी परसेंट अब देख सकते हैं कि पंद्रह लाख से अमाउंट कितना ज्यादा है ये देखिए दो लाख पचास यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है ना टैक्सेबल इनकम देख सकते हैं बाईस लाख कितने हैं बाईस लाख पचास हजार है ना बाईस लाख पचास हजार तो आ, आ, आप देख सकते हैं कि कितने अमाउंट होगा तो इक्वल लगाकर ठीक है ना इक्वल लगाकर इसमें से माइनस कर लीजिए ये सॉरी ये जो आपका अमाउंट है ये जो अमाउंट है इसमें से माइनस कर लीजिए आप कितने लाख तो पंद्रह लाख जो है ना पंद्रह लाख को माइनस कर लीजिए क्योंकि पंद्रह लाख का हमने निकाल लिया ठीक है ना पंद्रह लाख पे अमाउंट निकाल लिए हैं अब कितने बच रहा है इतने अमाउंट बच रहा है उस अमाउंट पे अब लगेगा थर्टी परसेंट ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे इस अमाउंट को हम बोल रहे हैं कि थर्टी परसेंट लगेगा तो हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे यानी कि कितने आ, कितने हजार हो गए सात लाख पचास हजार ना तो यहाँ पे सात लाख पचास हजार हम टाइप कर लेंगे सात लाख पचास हजार बचे हुए हैं अमाउंट ठीक है उस पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने परसेंट लगेगा इस पे थर्टी परसेंट लगेगा ठीक है ना और उस उतना ही अमाउंट क्या है इधर भी है जिसपे थर्टी परसेंट न्यू के अनुसार लगेगा ठीक है ना न्यू के अनुसार भी लगेगा उसी अमाउंट पे देखो लगाकर सात लाख पचास हजार ठीक है उस पे निकालेंगे हम कितने परसेंट इस पे भी थर्टी परसेंट हम निकालेंगे क्लियर और एंट्री कर लेंगे इतना अमाउंट हुआ अब देखिए अगर कोई टैक्स रिबिट मिल रहा होगा तो बताइए टैक्स रिबिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसे टैक्स जो रिबिट है मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो टैक्स रिबिट इसको नहीं मिलेगा किसको मिलता है जिसका साढ़े तीन लाख रुपए का इनकम अगर ईयरली हो रहा है एनुअली इनकम उसका साढ़े तीन लाख रुपया हो रहा है तो उसी को मिलता है ठीक है ना उसी को बारह हजार पांच सौ का छूट मिलता है यानी कितने अमाउंट पर जो ढाई लाख के अमाउंट पर छूट मिल जाता है ठीक है ना उसके द्वारा फिर टैक्स को पेमेंट नहीं किया जाता है सर अमाउंट को टाइप क्यों कर रहे हैं सिलेक्ट भी तो कर सकते हैं बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं हम अमाउंट नहीं लिखे थे ना और या लाख में नहीं लिखे थे ये आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे कर दिया बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते थे हम या माइनस डायरेक्ट माइनस करके अमाउंट लिख सकते थे हम टाइप किए कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए कर करते चले गए हैं ठीक है ना आप यहाँ पे लिखकर मतलब टाइप भी कर सॉरी वहां सिलेक्ट कर सकते हैं तो अब बताइए टैक्स रिबेट मिलेगा नी वाले में भी नहीं मिलेगा और ओल्ड वाले में भी नहीं मिलेगा अब बताइए सरचार्ज ये लोग को लगेगा तो अगर देखिए ये रिबेट नहीं मिलेगा ये लोग को दोनों को रिबेट नहीं मिलेगा ना टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि साढ़े तीन लाख रुपए से लोग का ज्यादा इनकम हो रहा है जिसको साढ़े तीन लाख से ऊपर इनकम होता है ना उसको ये छूट नहीं मिलता है क्लियर ना जिसको साढ़े तीन लाख से ऊपर इनकम जाता है उसको छूट नहीं मिलता है इसलिए लोग को नहीं मिलेगा अब बताइए सरचार्ज के केस बन रहे हो लोग सरचार्ज पेमेंट करेंगे तो राहुल सक्सेस पेमेंट करेगा तो नहीं क्यों क्योंकि पचास लाख से ऊपर इसका इनकम नहीं जा रहा है इसलिए पेमेंट नहीं करेगा क्लियर तो इसलिए जीरो जीरो इतना पंद्रह परसेंट वाला रेट लगेगा नहीं नहीं ये वाला रेट लगेगा अब बताइए शेष लगेगा कि नहीं लगेगा तो शेष लगेगा लगेगा तो इक्वल लगा नहीं है ठीक है अब अब टोटल आपको निकालनी पड़ेगी जो टोटल अमाउंट है ना उस टोटल अमाउंट का शेष लगेगा ठीक है ना तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट सम का फॉर्मूला जानते हैं ना सम सम लगा लीजिए ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और ये सब जितने भी जिस पे आपको टैक्स पेमेंट कर रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लीजिए ठीक है ना और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने परसेंट से और ये जो फोर परसेंट दिया हुआ है ना फोर परसेंट से आपको पता चल जाएगा कितने से निकला देखिए क्या किए हैं इसको पहले हमने टोटल कर लिए टोटल करने के बाद उसी पे फोर परसेंट हमने निकाल लिया पता चल गया तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी काम करना इक्वल लगाएंगे हम सम का फॉर्मूला ब्रैकेट को फिट कर लेंगे सम मतलब ऐड करने के लिए और सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है ना और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे सॉरी इसमें ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मल्टीप्लाई हम कर देंगे और कितने परसेंट से ये फोर परसेंट सक्सेस लगेगा तो फोर परसेंट से ठीक है और एंटर जैसे करेंगे ये पता चल जाएगा कि इसका इतना बना है ठीक है अब देखिए इनकम टैक्स उसका कितना हो गया तो आपको टोटल करना पड़ेगा इनकम टैक्स कितना हुआ था सबको टोटल करना पड़ेगा इक्वल लगाकर सम का फिर फॉर्मूला लगाइए ब्रैकेट ओपन कीजिए और जहां से टैक्स पेमेंट करनी है उस सबको सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद और एंटर करिए प्रेस कर लीजिए ये पता चल गया कि टैक्स इनकम टैक्स कितने अमाउंट बना ठीक है ना ये ओल्ड वाला न्यू वाले के अनुसार देखिए इक्वल लगाइए इक्वल लगाने के बाद सम का फॉर्मूला लगाइए ब्रैकेट को ओपन कीजिए और ये सबको जितने भी अमाउंट पेमेंट करने वाले सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए ठीक है ना ब्रैकेट क्लोज कीजिए अब देखिए इसका एक का अमाउंट कितना हुआ अब जो टैक्स रिफंड होने वाला होगा उस टैक्स रिफंड को बता सकते हैं कितने टैक्स रिफंड होने वाला है ठीक है अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगा ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे कोई टैक्स ये सॉरी यहाँ पे न टैक्स रिबेट मिला है और न ही सरचार्ज लगा है ये लोगों को ठीक है ना जीरो जीरो रुपए का अब बताइए अगर इसमें कहीं अगर किसी भी प्रकार से अगर टैक्स रिफंड कितने होने वाला है इसमें से अगर मान चले कि कहीं कहीं जान रहे ना कि इन्होंने क्या किए हैं कि जैसे एजुकेशन कुछ खर्च किए हैं पैसे अलग अलग मतलब सोर्स होता है जहाँ पे पैसे इन्होंने एक्सपेंस किए हैं जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलवाते हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाए हैं तो ये सारे चीज पैसे जो आपने लगा उन्होंने लगाया अगर होगा तो उसको यहाँ से माइनस कर लिया जाएगा टैक्स रिफंड हो जाएगा इसी में जो पैसे ये बताया जा रहा है ना तो इसी में से ये फाइनली अमाउंट बताया जा रहा है कि कितने अमाउंट पेमेंट किया जाएगा ये फाइनली अमाउंट तो अब बताइए ये जो नए टैक्स स्लैब था और ये ओल्ड टैक्स स्लैब था इसके अनुसार हम लोग दोनों के अनुसार काम करके देखते हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए बोलिए अगर जो टीडीएस निकालना होता है आप जानते हैं टीडीएस ट्वेंटी परसेंट अगर मान चले जो अमाउंट होता है उसका टेन परसेंट जैसे लगता है नहीं तो बाकी ट्वेंटी परसेंट होता है अगर पैन कार्ड उपलब्ध उपलब्ध नहीं रहता तो टैली में पढ़े थे ना टैली में टीडीएस पढ़ाए थे ना एंट्री करके दिखाए थे ना टैली में याद होगा जब जीएसटी जब पढ़ा रहे थे आप लोग को इनडायरेक्ट टैक्स जब पढ़ा रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स पर लास्ट में टीडीएस पढ़ाए थे ना टीडीएस पे जिस पे जीएसटी भी हम लोग लगाए थे अप्लाई किए थे तो वो टीडीएस में आपको पता होगा सारी चीज डिटेल्स तो आपको पता ही होगा और अगर मान चलिए इस अमाउंट पर कितने पे कितना टीडीएस लगेगा ये तो पता होगा जैसे कि अगर बताया था अगर पैन कार्ड उस व्यक्ति के पास नहीं है अलग अलग रेट होता है टीडीएस के लिए भी अलग अलग सोर्स होता है इनकम और वहाँ पे सेक्शन भी होता है किस सेक्शन के तहत कितने परसेंट का टैक्स उसको लगेगा क्या लगेगा ठीक है किस प्रकार से किस प्रकार की इनकम पे तो ये बात फॉर एग्जाम्पल सैलरी से होने वाला उसका इनकम है ठीक है तो सैलरी से होने वाला इनकम है तो इस अगर जो उनका टीडीएस लगता है जो इनकम होता है ना उस इनकम पे टीडीएस जो लगने वाला होता तो है वो टीडीएस लगे जाएगा ठीक है लेकिन फाइनली जो आपका इनकम टैक्स बन रहा है ना आप देखिए उनका टोटल इनकम पच्चीस लाख का हो रहा था पच्चीस लाख में उन्होंने कितने पेमेंट करेंगे पांच लाख सात हजार रुपए पैसे उनको पेमेंट करना होगा टैक्स के रूप में यानी ओल्ड वाले के ओल्ड जो है ना ओल्ड टैक्स के स्लैब के अनुसार अब बताइए नए वाले बेटर है या ओल्ड वाला बेटर है बता सकते हैं ये न्यू टैक्स लेब है और ये ओल्ड टैक्स लेब है पहले ज्यादा पेमेंट किया जाता था टैक्स या अब ज्यादा पेमेंट किया जाता है यहाँ से देखिए बताइए तो आप लोग तो हाँ तो ओल्ड वाला देखिए पांच लाख यहाँ पे सात हजार अमाउंट हो जा रहा है लेकिन न्यू वाला यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है चार लाख उन्तीस हजार हो रहा है यानी कि चार लाख उन्तीस हजार बहुत ज्यादा काम है ना उससे तो ये देखिए ये न्यू टैक्स लेगा आवाज नहीं आ रहा है आपको तो सौरभ सर नेटवर्क का एकदम प्रॉब्लम है हाँ लग रहा है तो अब देखिए जैसे कि आपका बाईस हम्म। आज फर्स्ट फरवरी है ना फर्स्ट फरवरी अगर मान चले बजट बजट के बारे में कुछ आया कि नहीं आया बजट पेश किया जाए या नहीं किया जाए कोरोना काल को देखते हुए शायद हो भी नहीं सकता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कुछ कहा नहीं सकता नहीं तो पहले भी नोटिस आ जाता है इसके बारे में अगर मान चले अगर बजट पास होता तो मान चलिए बाईस तेईस जो फाइनेंशियल ईयर बाईस तेईस के लिए रहता है ना बाईस तेईस जो है बाईस तेईस के लिए अप्लाई करने के लिए तो बजट में बताया जाएगा टैक्स लैब ठीक है ना उस टैक्स लाइफ के अनुसार हम लोग को अगर मान चले न्यू जैसे आता है न्यू का पता चलता है तो उसके अनुसार हम नए वाले यानी बाईस तेईस जो फाइनेंशियल ईयर है उसको जरूर हम करेंगे ठीक है ना उसको भी हम लोग जरूर सीखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से कोई एग्जाम्पल हम दे रहे हैं उस एग्जाम्पल को आप बताइए तो बनाकर दिखाइए तो कितने कितने होगा ठीक है बोले ओके यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नेम ये है और ये ये ठीक है और मान चलिए यहाँ पे मनीष एक व्यक्ति का नाम है और जिसका मतलब ओल्ड हम बताए थे जो सीनियर सिटीजन है ना ओल्ड के लिए भी हमने टैक्स लैब पढ़ाए हुए हैं और जो जनरल के लिए तो पढ़ाए थे अब सुपर सीनियर सिटीजन का पहले लगता था लेकिन अब नए टैक्स लाइफ के अनुसार नहीं लगता है उनका ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल का ले लेते हैं पचपन साल एज है पचपन ईयर्स का है ये ईयर्स के हैं ठीक है और इसका ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल की मतलब मान चलिए बावन लाख इनकम इनकम ठीक है ना बावन लाख इनकम इनका है बावन लाख है ना और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं जैसे पीपीएफ जो कंट्रीब्यूट किए हैं पीपीएफ में ईपीएफ e में जो अंशदान किए हैं तो सभी अमाउंट मिलाकर पता चल रहा है कि चार लाख रुपए मतलब फोर पॉइंट फाइव लाख तक उनका फोर पॉइंट फाइव लाख इन्होंने लगा दिए इन्वेस्ट किए हैं ठीक है ना ये लाख की बात किया जाए और अदर सोर्स जो आ, मतलब इनकम उनका हो रहा है अदर इनकम ठीक है ना अदर सोर्स वाला है हम बताए थे यहाँ पे अगर एड कर लेंगे माइनस करने के लिए बताया था अदर अगर इनकम हो रहा है तो बार, बार बता देते हैं अदर इन अदर जो अदर इनकम है ना अदर सोर्स से जो इनकम है तो वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की एग्रीकल्चर नहीं आ, ले लेते हैं अलाउंस मतलब अलाउंस के रूप में है ठीक है ना जो अलाउंसेज होते हैं ना उस अलाउंसेज के रूप में है उनका इनकम हो रहा है तो अलाउंसेज के रूप में जो इनकम हो रहा है इनका ले लेते हैं कि तीन लाख तक इनकम हो रहा है ठीक है ना ये अलाउंसेज है ठीक है ना जिसको जो एज जो अलाउंसेज अनेकों प्रकार के होता है ना जिस अलाउंसेज को पड़े हैं तो अब देखिए ये तीन लाख रुपए इनका अलाउंसेज है तो अब बताइए कि कितना फाइनली अमाउंट कितना पेमेंट किया जाएगा इनके द्वारा यानी मनीष के द्वारा कितना अमाउंट पेमेंट किया जाएगा ये लिखा हुआ रहेगा कि ये लिखा हुआ रहेगा ठीक है ना कि बताया जाएगा कि इंक्लूड अगर ये जो इनकम लिखा हुआ है ना अदर इंक्लूड uh, इसी में लिखा रहता है रहेगा कि इंक्लूड एग्रीकल्चर इनकम ठीक है ना 1.5 लाख या 2.5 लाख तो आप समझिए कि बावन लाख में ही वो इंक्लूड है ठीक है नहीं तो अदर सोर्स यानी कि अलग से कोई इनकम हो रहा है जो अलाउंसेज ग्रुप में हम जैसे अभी बता दें क्लियर कर दिए हैं कि अलाउंसेज ग्रुप में जो अलाउंसेज होता है ना उस अलाउंसेज के रूप में ठीक है ना ये अलाउंसेज है तो ये अलाउंसेज है तो और ये लिखा रहा है आपको समझ नहीं होगी कि ये कौन कौन अलाउंसेस है जिस पे टैक्स नहीं लगता है ठीक है ना माइनस किया जाता है तो समझिए कि माइनस करने वाला चीज है ठीक है ना ये जो उनको मिला है जिसपे टैक्स फ्री वाला है ये टैक्स फ्री अलाउंसेस है ठीक है ना तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं टैक्स फ्री है अदर सोर्स मतलब अदर सोर्स मतलब टैक्स फ्री वाला है tax free income tax free ठीक है फ्री इनकम है तो टैक्स फ्री जो इनकम है आप समझ लीजिएगा यहाँ से स्क्रीन पर कि, कितने लोग का स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है जो हमें दिखा रहे हैं ये चीज जो अभी हम दिखा रहे हैं कितने लोग पूरी हमें दिखाई दे रहा होगा सौरभ का नेटवर्क खराब है इसी सर हाँ हाँ, हाँ। देख के बताइए ना अगर जिनका निकल जाएगा वो बता सकते और ये बोलना चाहेंगे बोलना चाहेंगे कि ये जो मान चलिए वीडियो बन रहा है ना इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा आप लोग ठीक है ना क्योंकि नए तरीके से हमें समझाएं इसको एक्सेल में समझाएं और इसको सब लोग जानना चाहेगा कि किस प्रकार से एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हो सके तो जितना से ज्यादा इसको फैलाइएगा ना उतना बेटर रहेगा ये ठीक है